Dai, ma fatti valere. Ti ha preso contro e non ti ha neanche chiesto scusa. Non devi essere così timida. Dovresti farlo riparare. Scusa, posso sedermi? Mm -hmm. Chi è? Era un'amica importante. Era sera tardi ed è successa una cosa brutta. Scusa, ma se tu ti fermassi adesso, che senso avrebbe tutto il resto? Eh, non vedresti il tempo che scorre, te lo fai scivolare così, tra le mani? Il riflesso che vedi nello specchio è solo un'immagine lontana, ferma, a quel momento. Sai, le persone che amiamo, che abbiamo perso, non restano dove erano. Se noi vogliamo rimangono con noi per sempre. I momenti passano, le cose cambiano, tu cambia con loro. Grazie. mi manchi. Lo so. Ora devo andare. Le cose stanno cambiando.